kolege, za onih kojima ono prvo ne odgovara, dobro večer, dobrodošli. Gospoda koji po, pozdravim gospodu koji su ovde po službenoj dužnosti. Mislim da je to kulturno, ja, gospodin Ilija to podržava. A već kad to spominjem, eto imamo odobrenje jedno da vam nešto interesantno saopštim, što mi je rekao gospodin Pavle Stanović, on je prvak, da ne kažem u Donovom Sadu, čovjek koji je prvi organizovao ovakva predavanja negde tamo pre 16-17 godina zajedno sa profesorom Pešićem i sa gospodinom Vojom Devićem koji je bio ovde prošle puta, sada ga ne vidim. Kako reče on, prijedno 3-4 godine dođe kod njega jedan gospodin, najavio se par dana ranije, kaže on je profesor istorije, istorije umetnosti na jednom koleđu u Sjemeničkim državama. Primi ga gospodin Pavle, bio tada generalni sekretar, do skoro je bio generalni sekretar Matice Srpske, ovaj mu se predstavio jednom prezivom, kaže, vi mene ne znate, kaže, ja vas znam, kaže, ja sam po službenoj dužnosti prisutstvo u vašim predavanjima tamo 91. godine. Toliko se zarazio istorijom da onda doktorirao istoriju vada u Londonu, a sada predaje u Americi na nekom od koleđa. Ali kaže, i moj kolega koji je bio po službenoj dužnosti, kaže, se zarazio istorijom, pa je uzu kada da uči deset jezika i ne znam koliko istorija, pa se malo previše opteretio i razboleo se. Uglavnom, Znači, kad e, govoriš što je istina, mi smo stvarno borci za istinu, onda čovjek mora da poveruje to i da se stvarno sa time zarazi. Ja sam inače, za one koji ne znaju, Ivan Dokuljančić, visokoškolski sam redovni nastavnik na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, gde smo počeli s ovim predavanjima pre tri i pol godine i odakle, odakle smo zamoljeni da se iselimo pre dve godine zato što smo širili ekstremno nacionalističko delovanje grupa i pojedinaca na Novosadskom univerzitetu. A ako je ovo ekstremni nacionalizam, onda neka... Znači, ja ću vam biti voditelj, ujedno sam i organizator s pomoć mojih prijatelja. Nalazite se u velikoj sali Zavoda za zaštitu prirode na predanjima, znači pod nazivom Zabranjena istorija. Ovo je po redu drugo predavanje u šestom nizu ili 47. predavanje od početka. Da ne bih zaboravio, molio bih vas da isključite mobilne telefone, zato što nas to stvarno da koncentriše. Prošli puta su neki koji su došli s nama zaboravili da isključe mobilne telefone. Budite toliko, toliko fini, a to smo do sad ispoštovali, pa ih isključite. Do pre nekog godina nismo ni znali šta su mobilni telefoni. Prošli puta sam vam rekao da su ova naša predavanja postala izuzetno popularna, umnožena na DVD-ima, otišla su po celom svetu. Gospodin Borko Kovačić koji ovde sedi, koje dugujemo veliku zahvalnost za umnožavanje, tu je i gospodin Ivan Amumić koji takođe umnožava, trenutno kaže u paru mu računa pa neće moći da umnožava, ali gospodin Vojko Kovačić od divnu stvar, postaje ova naša predavanja na internet i izuzetno su posećena i tek nam se sada javlja ljudi iz celog sveta, oni koji posećuju te forume i gledaju ova predavanja. Mi smo, kao što sam rekao, borci iz istinu, jer ona je nepromenjiva i večna. Duže sam da vam kažem da se opet nešto čudno događa i po gradu i po univerzitetu, mi pre svega letimo po univerzitetu, zato što samo bitni mladi ljudi, da ih zarazimo sa ovom našom pravom istorijom. Međutim, gde god se postave na univerzitetu, istog momenta se skidaju, isto se događa i po gradu. Ima ovih plakata za doček nove godine, teško se boriti sa njima, ali ima mesta gde mogu da se postave, ali tamo se skinu. I ono što je interesantno, to sam prošli puta zaboravio da vam kažem, znači na svim, obišao sam fakultete, na većini fakulteta, znači stoje plakati koji pozivaju na vodka party, viski party. Znači, to su pozivi na opijanje, na drogiranje. Šta sam napisao ovde? Na orgijanje. Ali nikako ne može, da, ne sme da stoje poziv na sebovanje. To je gore i od orgijanja i od drogiranja, razumete, strašno nešto. Znači, po oglasnim tablama na svim fakultetima stoje tako, takvi pozivi, ali plakat vezano za istoriju Srba ne može da stoje jednostavnog momenta kad se pojavi to bude skinuto prosto ne znam šta ćemo raditi sa time, ali mislim da ćemo pobediti, ne mislim, siguran sam u to. Da vas obavestimo, ako četvrto predavanje, koje treba da bude, koje treba da bude 24.12., znači zapamtite, koje treba da bude 24.12. na katolički badnje dan, badnje veče, će najvjerojatnije biti pomereno za 23. znači za utorak. Utorak 23. 19 časova, zato što ljudi, radni ljudi odavde iz Zavoda zaštitu prirode imaju dodelu paketiće i molili su me, pošto Deda Mraz, Deda Mraz gostuje, da mi budemo dan ranije ili dan kasnije, pa smo se mi složili da nam više odgovara dan ranije. Tako da ćemo raditi 23. decembra u 19 časova ovde i bit će veoma jedno interesantno predavanje. Gospodin Terezi će vam predstaviti knjigu Pavlova pećina, tako, tako se zove, Pavlova pećina i priču o Pavlovoj pećini. Za one koji su prvi put ovde, znači, da ih toplo pozdravim, drago mi je što nas ima u velikom broju, kamo sreće da imamo sestava da platimo neku veću salu i da obavestim, kažem, one koji su prvi put ovde, opet da imaju sve ova predavanja, svih 47 predavanja, neka su nam falična, tako, neće. <laughs> Svih 47 predavanja imamo na DVD, ima, možete da ih nažežete, ili jednostavno ko ima računar, sledeći put ćemo staviti Borko ovde, da, da se vidi na, na, preko kog pretraživača gde mogu da vide ta predavanja, da ljudi onda posete te forme i da pogledaju <clears throat> ta predavanja. Zahvalio bi se momcima koji su lepili plakate, nažalost teško dobiju borbu sa ovima koji skidaju plakate. I jednostavno ostavio sam za kraj da vam predstavim čoveka, znači koje u novije vreme najviše doprinio buđenje ove naše svesti i spoznanje naše povesti, velikog, a inače skromnog čoveka, gospodina Teretića, koji će nam nešto pričati o dinastiji Oštevojevića, a mi ćemo krenuti možda od nas sa pričom, pa ćemo se vratiti posebno u ovaj deo ove slike koje smo možda trebali da puštamo dok se nam priča. Izvolite. Dobro večer i dobro nam došli. Ovako, vi ste kroz škole i obično u medijima i u našim nekim kulturnim časopisima i istorijama nešto čuli o Nemanjićima, o Nemanjićima pa je bilo od nekoga govora, jest da su ih a, ocrnili, na primjer, jedan felton koji su objavili u dnevnim novinama Čirković i Ferjančić o caru Dušanu, bilo je najgore blaćenje cara Dušana ikad. Tu priču i to blaćenje srpskih istorijskih veličina počeo je Ilarion Ruvarac, čovek koji je studirao u Beču i kao kaluđer i kao jedan od e, redovnih pripadnika Srpske pravoslavne crkve, preduzeo je blaćenje srpskih istorijskih likova. Posebno se istakao u napadu na kneza Lazara i kosovskog mita i kosovskih ličnosti. Ta tendencija uništavanja srpskih uzora odužila se do današnjih dana, i znači, imamo ih i danas, samo što su danas malo počeli da razmišljaju jer najđu na odgovore. Istorija Srbije pre Nemanjića je posebno krivena i s razlogom. Nemanjići su bili veliki graditelji, a i oni su bliži vremenski, pa su njihove građevine i održale s jedne strane. S druge strane, osim Dušana, pa ni Dušanova Srbija nije bila u onim razmerama u kojima je bila Srbija pre Nemanjića. Pogotovo u odnosu na njene zapadne granice. Zato su Nemanjići nekako tolerisani jeste da su ih predstavili u najcrnjem svetlu, ali su eto tu i tamo pominjani, ali vladari pre Nemanjića su jednostavno sklonjeni. Cela istorija Srbije od obnove Srbije posle raspada Rimske imperije 461. godine pa do Nemanje do 1170 je cenzurisana, ja bih rekao jednostavno uništena, skrivana. Nekoliko vladara je pominjano jer nisu mogli da ih sakriju, to je sveti Jovan Vladimir, koga je crkva proglasila za sveca, koji je bio 200 godina pre Nemanje, tu negdje otprilike, išla je tendencija da se Stevan Nemanja prikaže kao prvi srpski vladar i to su radili u učbenicima za školu, a to je radilo i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Nemanja prvi srpski vladar, Nemanja 45. srpski vladar od obnove nacionalne države Srbije. 45. proglašava je za prvog. Jovana Vladimira ne mogu da ne pomenu jer je u kalendaru. Ali ga pomenju kao kneza. Kneza zetskog ili dukljaskog. Nikada nije postojala država Zeta ni Duklja. Nijedan jedini dan. Kao što nikada nije postojala ni država Raška. Postojale su banovine u državi Srbiji. Što tiče <clears throat> Mihajla, nisu mogli njega da preskoče, pa je tu i tamo pomenut, ali samo kao zetski knez, a ne kao car Srbije, što je u stvari bilo. Bodina i njega oslavljavaju kao kneza, iako je Bodin dva puta krunisan carskom krunom. Kad se govori o Srbiji pre Nemanjića, govori se o nekakvim malim županima, neka sitna boranija za potkusurivanje između Bugara i Vizantije, niko i ništa. Kao da nije opšte ni bilo države. Pitajte naše profesore gde je bila predstavnica Srbije pre Nemanje, niko od njih ne zna da vam kaže. Od pa zašto nije nacionalna sramota? Niko ne zna da kaže gde je bila predstavnica. prošlom predavanju mi smo govorili ovde o obnovi nacionalne države Srbije koji je knez Markelin počeo 1421. godine posle raspada Rimske imperije. Govorili smo o prvoj dinastiji Svevladovića koja je bila jedna slavna dinastija koja je imala izuzetno sposobne vladare, naročito Svevlad, Oštrojilov sin, Selimir i Vladan. U vreme cara Vladana Srbija je bila od Jadranskog do Baltičkog mora. Bugari kad su došli u Podunavlje, molili su Vladana da im da parče zemlje da se nasele. I on im je bio određio parče zemlje na Dunavu, ali sa severne strane Dunava. Oni su kasnije prešli sa južne strane i tu se pomešali sa Srbima. Dinastija Svetimirovića bila je jedna dinastija koju je crkva mnogo podržavala, jer je ta dinastija obnovila porušene crkve posle avarskog upada u Srbiju, avarski upad koji je tražila i finansirala Vizantija. Sa ciljem da se uništi srpska arhijepiskopija, jer je bila borba ko će imati primat u hrišćanstvu. Taj primat po svim pravilima pripada Srpskoj crkvi. Tu je, na tlu Srbije, u Sremskoj Mitrovici, Starom Srbijomu, osnovana prva hrišćanska crkva i postavljen prvi episkop pre Jerusalima, 34. godine, od apostola Jakova, rođaka Hristova, koji je krenuo kao apostol za života Hristova. Bilo je cilj da se uništi arhijepiskopija za Srbiju i tako dalje. O tome ćemo govoriti idućom prilikom kad budemo predstavili knjigu Pećina apostola Pavla. A sada, pošto smo već u prethodnom predavanju govorili o dve dinastije, o Svevadovićima i Svetimirovićima, dolaze na red Oštrivojevići. Dinastija Oštrivojevića je dinastija koja je najduže vladala u srpskom narodu. Imala je jedan prekid od 61 godinu, ali ukupno sa tom 61 godinom ta dinastija je bila na snazi 315 godina. A efektivno je vladala 255 godina. Kako je došlo do uspostavlja te dinastije? U ratovima sa Franačkom imperijom 794. godine ranjen je tadašnji car Srbije, koji Tvrdoslav, koji je podlegao ranama u lici i pošto nije imao odraslog naslednika, vlast je preuzeo Vojvoda Oštrojlu, njegov rođak, kažu Sestrić, njegov koji je bio glavnokomandujući srpske vojske u tim ratovima. Vojvoda Oštrojilo se zadržao dve godine u ratovima sa Franačkom imperijom u zapadnim banatima Srbije. Koji su to bili zapadni banati? To je bila Lika, Krbava, a onda Istra, Norik, današnja Slovenija. Tada moćna franačka imperija pod Karlom Velikim, koja je postala katolička imperija, dobivala je stalno naloge od papa i Vatikana da nastave prodor, osvajanje na istok, prodor na istok, na srpske teritorije. I ti ratovi su bili vrlo teški. Po tim ratovima mi možemo da ocenimo kakvom je stanju bila Srbija, kakva je bila njena vojna moć i kakvi su bili njeni vladari iz toga vremena. Na primjer ovako, Karlo Veliki ide na Avare u Panoniji, tu je bio avarski ring, to je bila pokretna prestonica na kolima, i poziva župana Vojnimira, srpskoga župana Slavo, ovaj, Slavonije Posavine sa sedištem u Sisku. Vojnimir prihvata predlog Saveza i ide zajedno sa Karlom Navare, ali posle pobjede na Navarima njemu Karlo nameće vazalstvo, da bude njegov vazal. Tako su oni poštovali saveznike i savezne ugovore. Vojni mir je ostao neko vreme kao franački vazal u Sisku, a onda ga je nasledio Ljudevit. Vi ste čuli o Ljudevitu Posavskom, ali se ne govori ko je on bio. Da je on bio župan srpski u Sisku. Srbin i srpski župan. Ovo je, malo sporije s tim pa, ovo je vreme... Ovo je vreme velikih ratova između Franačke imperije i Srbije. 796. godine Franački makrograf Erih ide sa vojskom na Srbiju iz pravca Istre, jer su Franci bili upali u Istru. Istra je bila deo Srbije, granica Srbije je bila na Soči. U bitci kod Trsata 799. godine srpska vojska je potukla makrografa Erika i on je tu poginuo. A onda dolazi novi napad a, na čelu sa Karlom Velikim, gde njegova vojska prodire, evo ovde mape koja to pokazuje, zauzima ove zapadne banate Srbije, Karlo Veliki lično na čelu svoje vojske. To će da potraje neko vreme. Karlo Veliki je umro 814. godine. U to vreme na prestolu Srbije kao car bio je Pribislav čovek neodlučan i njega je vojska lišila krune prestola i života. 815. godine i dolazi na presto Krepimir. Car Krepimir preduzima oslobođenje zapadnih delova Srbije. Sledeća mapa. Ovde se vidi njegovo vreme vladanja je 942. 962. Njegov tast Ljuba, zovu ga i Ljubodrag, Ljubomir, je prvi put postavljen za župana Hrvata. To je početak i prvi pomen kao neke jedinice Hrvatske koji je stolovao u Ninu. To je bila jedna mala županija, a onda Tjecimirov sin dolazi da zameni ovoga tasta i on se imenuje za bana Hrvata Bana Dalmacije i Hrvatske, jer je stekao banovsko zvanje i jedno vreme bio ban Bosne pre toga, pa je onda, kada je došao na ovu dužnost, nisu mu smanjivali njegovo zvanje, njegovu titulu, nego su mu priznali banovsko zvanje. Tu počinje banovina Hrvatska, ne sama, nego Dalmacije i Hrvatske. Vojevići nastavljaju kao vladari Srbije sa manje ili više uspeha. Bilo ih je dosta klinčeva, pa je bilo i trvenja oko prestola, što je loše uticalo na stanje države Srbije i na odbranu njenih teritorija. Iz te dinastije veliki su bili Falimir, pa onda ima ih nekoliko, dok nismo došli do Dobroslava, prvog Vojislava, to je 1024. godina, zapravo Vizantija je bila napala Srbiju i sa uspehom stigla do Skadra. Onda je majka ovoga Dobroslava odnela nalog Dobroslava u Kolevci i sakrila ga negde u Raškoj, negde u nekome selu. Tu je odgajan i kada je imao samo 15 godina, on se pojavio i stao na čelo srpskih ratnika, oslobodio Skadar i počeo oslobađanje okupiranih teritorija Srbije. Neverovatan talenat državnika, isto tako vojskovođenja. Najznačajnija njegova pobjeda je nad Bizantijskom vojskom 1042. godine, gde je u Novome Epiru, to je današnja Albanija, u dve bitke satro celu Bizantijsku vojsku. I tadašnji hroničari govore da su te pobede izvojevane u prvom redu zahvaljujući njegovom geniju, njegovom ličnom geniju. U vreme Vojislava imamo događaje, to je i ovaj napad uh, vizantinskog generala Đorđa Manijaka koji je išao na Carigrad, jer je nastao nered posle tih poraza u Vizantiji, i dolazak, dovođenje Šiptara sa Sicilije u njegovoj vojci kao pomoćnik Četa. Oni su posle pogibije generala Manijaka ostali kao brodolomnici. Bizantinci su uzeli svoje državljane na bizantinsku teritoriju, a ove koji su bili pola hrišćani, pola muslimani, gurnuli nazad na teritoriju Srbije i oni nisu mogli da se vratiti na Siciliju jer su lađe bile zaplenjene i ostali su u Srbiji moleći Vojislava da im da neko mesto da se nasele jer su oni profesionalni stočari pa će gajiti stoku za sebe i za srpsku vlastelu i Vojislav im je dao mesto Raban u podnožju planine Jablanice koje je bilo gotovo nenaseljeno i odatle počinu Arbanasi i Rabanasi. Arapi ih zovu Oni koji se nisu vratili, Arnauti. Znači, nisu se vratili na Siciliju, koji je bilo jedan deo arapski, jedan bizantijski, i Turci su preuzeli taj naziv arapski i oni su ih zvali Arnauti. Pored Vojislava, Mihajlo je bio jedan od vladara, ne mnogo značajan, ali je bio značajan po nekim reformama i delovanju administrativnom, a onda je najznačajniji bio Bodin. Bodin, kao mladić, njega šalje otac Mihajlo da stane na čelo pobunjenih Srba u današnjoj Makedoniji, koji se bili pobunili protiv okupacije Bizantijske. <clears throat> On organizuje taj ustanak, i u Prizrenu on je krunisan za cara. Njegova vojska je doživjela poraz i Vizantinci su ga zarobili, internirali u jednu tvrđavu u Antiohiji u, u Aziji. Mm, to je Mesopotamija u stvari. On je bio tamo kao sužanj. Jedan kaluđer je tražio da ga ispovedi jedan srbi Kaluđar, koji je došao i oni su mu dozvolili. Taj Kaluđar je ispod Matije doneo jatagan i dao Bodinu. Bodin je popio stražu i uspeo da pobegne. Došao je do neke lađe u Palestini i doplovio do Srbije. Oslobođavanje Bodina iz Antiohije da je neko napisao dobar scenario, bio bi to odličan film. Nažalost, Srbi se time ne bave. Oni se bave drugim stvarima. Šta je rekla ceca? Ovaj. Kada je Bodin stigao trak u Skadar, onda je tadašnji njegov brat, koji je bio na prestolu, ustupio mu prestol, kao sposobnijem i boljem i Bodin je po drugi put krunisan carstvom krunom. A u našim udbenicima vi ćete naći knez Dukljanski ili Zetski, a ne car Srbije. Dinastija Oštrivojevića vladala je sve do 1169. kada je ubijen Radoslav, jedan, jednim atentatom u Boki. Rat između Oštrivojevića i Nemanje bio je prevashodno verski rat, crkveni rat. Nemanja je bio katolik, a Oštrivojevići su bili pravoslavci. Tako je rat počeo između njih. Nemanja je pobedio, ali je posle i on prešao na pravoslavlje i po drugi put se krstio, jer je video da je ceo narod pravoslavni, da on ne može da ostane kao vladač, mimo svog naroda. Imate nekoliko interesantnih stvari, pikantnih, o priči o ocu Nemanjinom, gde su naši nordisti proglasili da je on otac Zavida, da mu je otac zove se Zavida. Zavida je bio njegov najstariji brat, koji je bio protiv njega i na čelu Bizantijske vojske ratovao protiv njega baš na Kosovu. Tu je poginuo i sahranjen je kod Bučtana. 1170. godine. Zašto su nastojali da sakriju ime Nemanjinog oca Bana Dese, koji je sahranjen u Trebinju, koji je bio Ban Huma, tadašnji Hum stizao je do Podgorice današnje, pa čak i do Skadra, Zato što je na Berlinskom kongresu Srbiji rečeno Srbima da ništa više ne gledaju preko Drine i Dunava, to nije njihovo. Tu je dat mandat Austrugarskoj za okupaciju Bosne i Hercegovine, pa da bi rekli Srbima ono što je preko Drine, na prvom mestu Hercegovina, nije Srbija, Ali kako reći nije Srbija kad u himnoj Svetog Save kaže Hercegovina, Svetog Save i Dedovina, a tu grob Nemanjinog oca, des. Eno ga u Trebinju, dan danas u Trebinskom polju, ima i danas spomenik, tu se nalazi deset groba. Kako objasniti Srbima da to nije deo Srbije? E, izmislit ćemo drugog nekoga, nekog za vidu, ali nisu rekli da je to onaj njegov najstariji brat, nego uzeli njegovo ime, pa ispalo da je neki zavida, neki čoban iz Raške, koga niko živi nije znao, ni za njega čuo. Nema ni notac. E, To vam je otprilike stanje naše istorijske nauke do današnjih dana. I dan danas, kad se ja vratio u Srbiju, profesor Radić je napisao, objavio članak, taj Deretić ne zna ništa, on ne zna ko je Nemanjin otac, na studenskom trgu i vrabci znaju da je to zavida. a ja polako, ne, nisam se nikada žurio, u nauci nema igre na prvu loptu. U nauci važi argument, dokaz. Ja mu samo citiram patrijarha Pajsija, šta je patrijarh Pajsije napisao za vidi, od tada se učutao. Ali tako je stanje kod nas. Zašto je sakrivena istorija Srbije pre Nemanjića? Zato što je ta Srbija bila veća i slavnija od Srbije Nemanjića. A ta Srbija i to vreme, to je istorijsko pravo Srba na svoje teritoriji, na zemlje u kojima žive i u kojima ne žive danas. I to je trebalo sakriti. Nemanjičko vreme je kasno vreme. Nema tu istorijskog prava. Istorijsko pravo je iz prethodnog perioda, prethodnih hiljadu godina. U ono vreme kada na naše prostore nije došla ova bulumenta varvara iz Azije, koji su Avari, Hrvati, Bugari, Mađari i tako dalje. Sve je to došlo iz Azije u Srbiju. I trebalo je sakriti srpsku istoriju da bi se njima dalo mesta i nekoga prava. E, nećemo tako. Treba da se zna šta je čije ko je otkud došao i kada u zemlju Srbije. Hvala vam lepo. Nego što pređemo na postavljanje pitanja, ja bih vas molio samo da damo gospodinu Peljaču minut vremena da nešto prikaže. Sad za minut verovatno neću moći, ali Dobit 15, šalim se. Ovako, e, što se tiče ove knjige, imat ćemo jednu promociju knjige u mesnoj zajednici Boško Buhu, školskog broj 8, To se radi o knjizi obradne pesme Dremni Srbi iz Indije od gospodina Arsenovića. Molim? Malo glasnije. Glasnije. Isporije. Isporije. A isporije. A vidi se da se družim sa Milom Bjelovom, on je brži od mene. E, ova, ova je knjiga, znači, u, u pitanju je knjiga od monaha srpskog Galaktiona Arsenovića i u tišini monaške Kelije, znači, on razmišlja o Srbima, o zabranjenoj knjizi Miloša Samilovića, to su tri knjige obradne pesme, svatovske pesme izdate pre skoro 130 i više godina. One nikada nisu ugledale svetlog dana nego tih godina kada ih je on objavio i više nikada nisu reprintovane što se tiče Srba. To su sve pesme koje su predhrišćanski period i opisuju tačno ovaj detalj što profesor Deretić ovaj priča vezano za tu praistoriju srpskog naroda. E, verovatno je njemu daleko bilo teže da o tome pišu u tišini monaške Kelije u pravoslavnoj, što se kaže Keliji, u pravoslavlju o Srbima pred hrišćanskog perioda nije dobio blagoslov od, od e, vladike vezano za ovu knjigu, pročitali su, upoznati su svi sa tim stvarima, verovatno kad knjiga prođe u etar naroda srpskog, dobit će sigurno za drugo izdanje i blagoslov, a drugu knjigu je već spremio samo da vam, da vam kažem koja je u pitanju koreni srpske baštine u kućama Lepenskog vira. Znači ona je već spremljena, urađena, ona treba da se objavi, E, promociju ove knjige imat ćemo u mesnoj zajednici Boško Buha u utorak, to je 16. u pola 5 u 16.30 časova. Knjiga je urađena u tvrdom povezu, urađena je u zlatotisku, urađena je perfektno, odrađene su sve vezane pesme iz Indije. Kaže, obradne pesme drevnih Srba iz Indije. Pa ćete vidjeti kako je ovde spojio tonimiju, toponimiju i hidronimiju vezano sa srpskim sudarima Da sa Indijom i sa Kinom i sa tim dalekim narodima, a nama tako bliski. Znači, ova knjiga košta u prodaju će biti 1950 dinara, eh, na promocijama knjiga bit će 1500 dinara. Ova knjiga, što se kaže, ona je sveto pismo za Srbe. Ja, što se tiče lično mene, znači, eh, radim već dugo na tom skupljanju Milojećevih knjiga. Nešto je reprintovno objavljeno u Nikoli Pašiću u Beogradu, odlomci istorije Srba, naš manastir, kao luđerski putopis 1, 2 i 3, mapa. Ovde sam kritikovao odmah čim sam otvorio knjigu, znači ovde ima ovako samo da vam kažem, karta Dušanog carstva doktora Miloša Blagovića Srpske akademije nauka i umetnosti i rekao sam ovde u ovoj mapi nema čak ni mačve. A u Milojevićevoj mapi, koja je jedina mapa, nije nigde objavljena što se tiče ovih e, haških e, tribunala i situacija gore vezano za to. Videli ste tamo koliko je samo mapa objavljeno u prilikom suđenja Slobodanu Miloševiću. Nikada nisu doneli Milojevićevu mapu. A Milojevićeva mapa kaže čak za dušno u carstvu. Sad ću možda i profesora Deretića, ovaj, da kažem malo da ga kritikujem, čak je izašao gore na Soču, čitavu je Mađarsku državu, Vlašku, Besarabiju, polostrovo Krim, došao do Carigrada, dole skroz se spustio, na dole kompletna bila kod kneza Bogdana, to bar pišu u Milovićeve knjize Odlomci istorije Srba, da je držao knjez Bogdan egipatski kalifat ga je priznao za imperatora. Čak Dragan za nekim stvarima koje mi još nisu došle pod ruku, da je čak bio i u ovome Kazahstanu i da su dali onaj grad Dušambe, po caru Dušanu. To treba da se potvrdi. Ja tragam za njegovim knjigama, skupio sam ogromnu građu i u toku će biti jedan projekat da se to sve objavi. Znači, jedino će ostati ono što je u ruku pisača u Srpskoj na, akademiji nauku u depovu i verovatno u depovu Srpske pravoslavne crkve. Za ovu knjigu neće biti pristan autor, jer će biti ovaj, verovatno na Kosovo i Metohiji, Verovatno prilikom drugih promocija knjiga gledat ćemo ovde sa profesorom Kuljamsićem i profesorom Deretićem da održimo i ovde promociju knjige u ovoj sali, pa ćemo ići i dalje da se to ide u etar srpskog naroda i tako da će verovatno tamo doći Mile Bjelovuk i ja, moja malenko će biti vezana za tu knjigu da kažemo neku reč, ima o čemu da se priča i prilikom ovaj, te promocije jednu knjigu ću ovaj, da rezervišem za profesora Deratića da se upozna i on sa ovim stvarima. Iako jako je dobro uradio i svaka mu čast. Vezano je sve za obradne pesme srpskog naroda, ali je samo uzeo pesme koje se spominju sudar Srba sa Indijom, Himalajima, Rusima i tamo ovaj, Kinezima. Znači, obradne pesme on je skupio više nego Vuk Stefanović Karačić. Mi o tome pojma nemamo, te su knjige zavranjene. E sada, Šta da vam kažem? Jednu knjigu uzmem sada, od Rajka Petrova Noga. Imam, sad sam uzmem puna torba mi je knjiga, 3000 nešto dinara sam dao, nuštem, ovu sam platio 1000 i po, nije mi ništa teška. Samo radi jedne reči koje sam ovde našao, kaže, posrbica gori od Srbina. Samo sam je radi toga uzao. Nikad mi to nije ovaj, prošlo kroz moju vijugu mozga, ono, poturica gori od Turčina, ali ovo je interesantno, posrbica gori od Srbina. Znači, za mene je knjiga zakon, ovde je znanje. Kad god otvorite knjigu, da li će biti profesora Deretića, Nikolića, Miloša S. Milovića, Sime Lukin Lazića, odavde ide znanje, odavde se sve crpi. A verovatno, koliko dajemo novca na neke druge stvari i ono, za naše potomstvo, za događaj koji će se dogoditi, verovatno je ovo prava stvar da svaka kuća ima tu knjigu i verovatno taj projekat što sam im predložio da zaživi, ja sam to njima već ima četiri godine predao da rade na tom i svakih 15 dana i zovem da li ste krenuli, nismo, kad ste, sad ćemo, sudimo se, ne sudimo se, idemo, ne idemo. Ovi kažu imaće pare, zato, ili imate pare, ima, izvolite, dobit ćete, objavljujte, ne interesuje me koja će izdavačka kuća izdati, ali neka je urade ovako i on je zaslužio, a za onih tamo 17 sanduka, nešto je bilo reč oko nekih osam, a pronašao sam sedamnest neđe da su sahranjeni, pohranjeni, znači rukopisi, pitajte Boga koliko će biti mesto tih 700 pesama o Srbima, možda će biti 7000 pesama i onda će Vuk Stefanović Karadžić biti mači kašelj za Miloša Samilovića i ostali skupljački rad u Srbiji. Znači imate utraku 16.30 dojeste, pa ćemo pričati o tome. Hvala. Sad malo ja pa ti malo da mešam. Zašto smo ovo zoomirali za one koji su prvi put ovde da pogledate? Ovu kartu nismo crtali mi. I ovaj kartu iz inostranstva, evo ovo ovde. Kad budete bili u susretu sa nekim od ovih naših katoličnih Srba koji se deklarišu kod Hrvati, onda ih pitajte da li znaju kako je pravo ime Zagreba. Ne znaju znači, to ne žele, i znači, to ne žele da znaju. Znači, pravo ime Zagreba je Srbinu, ili Srbinu. Mogu li razrednice da se naprave sa tim imenom? Da? <laughs> Ovo je sjajno. Ništa ne mislim loši. Da ne, ne, odlično, odlično. Pratim stanje, pratim stvari iz mog ugla, samo onu Može, može, radite prethodno Za novu godinu. Zagreb. I polako pustiti na televiziji i tako dalje, da oni koji su kontraši vide pravo stanje stvari. Maka da se ne svađa. Pazite, njihovi pove, pove, povjesničari, povjesničari kao nikad ne spominju prezimena. Evo tu je gospodin Derdičnik ga kaže, da li je iko čuo njihove povjesničare da spominju uopšte prezimena. Nijedno prezime spominju jasno je zbog čega. Iz prezimena se vidi o kome se radi. No, da se vratimo samo malo nazad, Ivane, zbog ovih koji su ovde prvi put, možemo, eto malo samo pa ćemo Guslava Pantića pustiti, možemo nazad, nazad, nazad, samo da biste shvatili zašto je ono napred išlo, može, još napred, još, još, još, još, još. <clears throat> Dobro, ovo su neke reči, da vidimo da li imamo još nešto napred samo da. pre toga pre toga. Ima još. Ima, ima, evo, to je to. Znači, evo ovo su... Ne, ne, ne. Nagorni žalog po Đorđa Gemišta, znači Jeleni paleologinje, da vidite koliko je lepo napisano u našem narodu u pre, da ne kažem, hiljadu godina, hiljadu nešto godina. Možemo sledeće samo da pogledamo stranu što kaže. malo samo da se odmorite pre nego što postavljate pitanje, neki koji su prvi put ovde nisu imali prilike da pročitaju ovaj tekst do kraja, ja sam to samo misle koji pripremio. Znate da su Tračani, Dačani, sve su imena za naše, kako bi rekli sada, Banaćani, Srenci, Bačvani i tako dalje. Tako. Pričao sam o tome koliko su volili vino, pošto sam specijalista za vino u lozu, obožavali su vino u lozu i vino, toliko da je u jednom trenutku država došla u opasnost koliko su se opijali, jel? to je bila jedna priča. Pa su onda morali zakon da zabranju gajanje venove loze. Vidimo dalje, samo da pogledamo, dobro, ovo je nešto što je izgovorio gospodin Milenko Nikolić, što se meni svidio, ja sam ovde stavio, znači svi smeju da kažu ono što nisu, samo Srbi smeju, ne smeju da kažu ono što jesu, od Srba se traži papir da dokažu svoju istoriju, a ceo zapad je svoju istoriju izgradio na mitologijama, na mitologijama, na pričama, samo se od nas traži da dokažemo. E, da im dokažemo. Da. Možemo dalje. Da, ovo je nešto što je gospodin Devetnić napisao u jednom tekstu. To je vezano za tekst o Konstantinu Porfirogenetu ili Porfirogenetu. Možemo dalje. Ovo je vezano za profesora Pešića, pokojnog. Ovaj tekst sam dobio od gospodina Nikolića da ga pogledam, u stvari zajedno smo ga pogledali, onda se on setio da ima negde ove ikone koje se ovde spomenju. Znači, to su dve ikone koje su napisane na srpskom, na srbici, najstarije ikone koje se skrivaju u Vatikanu, koje praktično dokazuju koji je bio prvi jezik hrišćanstva i koji je bio jezik prvi jezik tada u Evropi, evo možemo ih videti, on ih je našao, posle kod sebe u zbirci, lepo se vidi gore šta piše, Sveti Petar i Sveti Pavle, i na sledećoj, znači srpicom ispisano i na sledećoj, <clears throat> lepo se vidi obraz gospodara na ugrost, znači... Plaštanica. Da. I ovo stoji u Vatikanu sakriveno, ne daj Bože da to neko vidi. Međutim, evo, on je uspeo da dođe, pošto je jednom prilikom našao te kopije, normalno predstavljajući se kao neko drugi, ne kao Srbin, tako da smo, eto, mi zato prikazali. Zbog onih pitanja ovde vezanih za hrišćanstvo, istoriju hrišćanstva, A ovo je nešto što sam ja, što sam ja u mhm. augustu mesecu snimio, tako ili kolovozu, kako bi se reklo, stao srpskom. Mnogi me kritikuju knjigam, u knjizi sam moje pisao mesece na starosrpskom, srpskom, da li je kolovoz, da li je studeni, da li je rujan, a to su srpski nazivi meseci, hteli mi, yes. da, hteli mi, da, da, da, da, hteli i ne, ne hteli da prihvatimo. I ono što je bilo ovde slikovito, pogledajte, radi se o Dojčinovićima, Dojčinović je ovih ovde i ovde postaju posle drugog svetskog rata Morske. Evo na sledećem snimku, malo samo da osvežimo, može ima na sledeći, da pogledamo. Lješkovići su ovde u pitanju, evo ovde već postaju Leš, Leškovski, znači posle drugog svetskog rata, dekretom i tako. Može sledeće. I evo ovde su Jankovići u pitanju, ovde postaju Jankovski. Znači dekretom, kao što nisam znao, to sam ja mislim gospodine Ilije Smeti, Petovića čuo, da je prvi dekret 45. koji je stigao od Tita za Bunjevce u Subotici bio da se moraju od tog momenta izrašnjavati svi kao Hrvati, tako i ovde stigao dekret da svi moraju da se izrašnjavaju kao Makedonci i završena priča. Evo toliko sam ja teo prema s pitanjima, samo da učemo gospodina Pantića šta ima da nam kaže. Gospodin Pantić je prvo da pokaže jedan papir u boji, pošto traže od nas sve papire, i da pročitam jedan deo teksta iz knjige Dajna Lučića, Kraljestva Hazara, tiče se Na, Druga i prva. Druga. Ova nova. Ja ću malo samo prilepiti. Može više. Ovo je njihovo, ovo je naš. A oni su osnovni. E, sad samo desetak minuta. Budite strpljivi. Pitanje ko su Srbi? Sav evropski svet se trudi da dokaže kako smo mi ogranak slovenskih plemena koji je negde u 6., 7. i 8. veku došao na Balkan i progutao i lire, tračane i ko zna koga još. Uzgled, mi smo divljaci koji kad ih neko napadne, beže u bare i dišu na slamu, znači kukarici. Na kraju oni smatraju ti evropljani da termin sloven nastao od latinske reči sklave, što znači rob, pa zbog toga mi svi Sloveni treba ponovo da budemo robovi Zapada. Da li je baš tako? Ovo što sada sledi je najveća tajna koju su sami Evropljani otkrili. To je neprijatna tajna za gorde zapadnjake. Srbi su prastanovnici Podunavlja, jedne od četiri rajske reke, ostale tri su Nil, Tigar i Eufrat. Srbi potiču od Kromanjonaca, to on piše, starih 40.000 godina, nedeljni telegraf nam otkriva. Sve je počelo 2000. godine po objavljivanju senzacionalnih rezultata međunarodnih genetskih istraživanja u kojima su važnu ulogu imali stručnjaci iz Vinče. Tada je utvrđeno da u srpskom uzorku ima, naj, ima više najstarijeg evropskog genetskog materijala nego bilo gde na starom kontinentu. Iako su naučnici smatrali da ispitivanja treba nastaviti, država se oglušila od njihove molbe. Hrvati, s druge strane, nisu gubili vreme, već su zloupotrebom srpskih podataka, po znacima navoda, utvrdili da su oni najstariji evropski narod. Sledila je serija novih međunarodnih genetskih istraživanja u koje se uključuju sve balkanske zemlje, sve osim Srbije, koja, kao i obično, nema para ovde zastanimo da bismo ukazali na očigledno delovanje agenata od uticaja <clears throat> koji rade po nalogu takozvanog Hazarskog kruga, ogranak Britanija i Nemačka u Srpskoj akademiji nauka, vladi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Njihov zadatak je da sistematski prikrivaju stvarnu istoriju Srba. Obaveštajnom terminologijom rečeno, to su krtice u našim redovima u Akademiji nauka najlekši, najlakši ih je identifikovati o njihovoj stručnoj spremi, koja je u direktnom raskoraku sa ugledom. Najče, najčešće pripadaju Munovoj sekti i komunizmu. Vratimo se citatu. Pitanje je hoćemo li ući u Evropsku uniju kao siva masa i služiti im samo kao raskrstica i još jedan deo tržišta ili ćemo definisati svoje korene na ovom prostoru. Da bismo to postigli, potrebno je genetski obraditi i registrovati sve što možemo, od ljudi do šljive požegače. To nije skupo za državu, već za ograničene umove, kaže dr. Dragan Alavantić, poznati genetičar iz instituta u Vinči. Genetske istraživanje otkrivaju puteve nastavka i migracija ljudske vrste, a dešifrovanje ljudskog genoma jednako obećava rajski život bez bolesti koliko i Armagedon, koje mogu izazvati nova biološka oružija. Genetska istraživanja koriste se i kao moćno oružje za dokazivanje novih teorije krvi i tla, koje ovog puta sežu do praistorije. Nedeljni telegraf je krenuo u, potrebu za istinom u, fan, u fantastični svemir DNK, gde je zapisana celokupna istorija čovečanstva i došao do zapanjujućih otkrića genetičara i antropologa koji ukazuju da je Evropa kolonizovana iz srpskog podunavlja. Na osnovu međunarodne studije iz 2000. godine uzrok iz Srbije pokazuje da se nalazimo u genetskom korenu Evrope. Naravno, bilo bi neozbiljno da iz toga zaključimo da smo najstariji narod. E, kaže dr. Dragana Lavantić, predsednik naučnog veća i zamenik direktora laboratorije za molekularnu biologiju i genetiku instituta u Vinči i dodaje, međutim, manipulaciju podacima koje smo u Vinči dobili, Hrvati su utvrdili da su oni i Liri. Iz drugih istraživanja u Bosni i Hercegovini zaključili su da tamo žive od ledenog doba – Zloupotreba ozbiljnih podataka u dnevno političke svrhe baca u očaj prave naučnike. Genetika ne poznaje naciju, već populaciju koja živi u određenoj oblasti podeljenoj primeljivim državnim granicama. Pravi zaključak dosadašnjih istraživanja jeste velika verovatnoća da je Evropa rođena u oblasti srpskog podunavlja. Usto utvrđena je velika genetska sličnost ovdašnjeg stanovništva sa dalekim nordicima, a čini se da imamo i familiju u Irskoj i Južno-Engleskoj. Prateći šemu migracija, možemo reći da su ljudi nastanili naše područje vrlo rano u istoriji ljudskog roda. Teško je prihvatiti uobičajenu tezu da je gro ovdašnjeg stanovništva došao u 6. veku na prazan prostor. Logična je tvrdnja da je ovaj region prvi naseljen i da se odatle stanovništvo širilo objašnjava magistar Dušan Kečkarević sa katedre za biohemiju, biohemiju i molekularnu biologiju Biološkog fakulteta u Beogradu. Doktor Srbolju Živanović je kao profesor koleđa Svetog Bartolomeja u Londonu učestvovao u najvećim istraživanjima druge polovine 20. veka i tvrdi da genetika samo potvrđuje ono što je antropolozima već poznato, stanovništvo koje živi ovde je autoktono i zadržalo je antropološke karakteristike svojih predaka. Mi definitivno nismo došljaci, ovde smo bili od Iskona i širili se do Belgije, Britanije i Skandinavije. Kad smo svi bili jedna populacija, profesor Živanović kaže da je posleratna politika proterala ili pobila sve jugoslovenske antropologe koji su se bavili ovom temom, tako da svet o nama više zna nego mi o sebi ovde ponovo zastane. Pa analiziramo rečenicu posleratna politika proterala ili pobila antropologe. Prevedeno, to znači britanska agentura, predvođena komunistom Vajsom, Titom, proterala ili pobila sve srpske antropologe kako se ne bi otkrila stvarna starost i poreklo Srba. Neću više da čitam, dosta dovoljno vam jasno. Bravo. Da. priča, znači, ovo je malo eto da, da razbijemo. Dobro nam je došlo, ja sam već razgovarao sa ljudima iz Matice Srpske koji su u vezi sa gospodom Živanovićem i najvjerojatnije da ćemo ga imati ovde za gosta, tu negde krajem zime, u jednoj pauzi između predavanja gospodina Deretića, da nam on nešto ispričava o njegovim antropološkim istraživanjima, bit će jako interesantno. No da se vratimo na ovu temu koju smo imali, samo sam teo gospoda Eretić da priupita malo da nam pojasni onaj problem, teško izgovoram tu reč, Hrvata. Zato što je u knjizi Zapadna Srbija, Zapadna Srbija možda nekom to izgleda malo zbunjivo, ta Banovina bila koja je prva osnovna, to je negde oko Obrovca, ja mislim, jel, Obri, to je su ime, ili ime koje su Srbi imali zavre, tako. Pa ovako, posle poraza eh, Avara od strane Vojvode Zvonimira, eh, oni su pobegli ono što je moglo da pobegne preko Save, gore u Panoniju, dalje, ali ostalo je jedno stanovništvo, jer u to vreme išli su žene i deca za ratnicima. To je tako bilo u srednjem veku i ostali su tu jedan broj žena, dece i ranjenika. Srbi nisu hteli da ih progone ni ubijaju, nego su ih naselili na mestima gde nije bil, koja bila nisu naseljena, gde je postala mogućnost da ih nasele i mm, tu ih ostavili da žive. Oni su živeći među Srbima i primajući hrišćanstvo od Srba, usvojili srpski jezik, tako da se njihov jezik gubi, potpuno totalno, <clears throat> kao i bugarski, po istom principu. Jedino je ostalo to ime Avari, Arva, Arvarati, Harvanati, kako se ne beleži, Avari je grčka a, grčki način pisanja dokimena, Grci su sve prepravljali kako to njima odgovara i ovo njihovo ime Haruvati su napisali Avaj, a, a Barosa, Barosa, Barosa. A, ovaj, ovo što je danas e, se zove Hrvatima, tu ima negde oko 75% poreklom Srbi koji su katoličani i proglašeni za Hrvate, a ime se zadržalo zahvaljujući Avarskoj većini koja je bila u Panoniji, koju je njihov Haganat i uništio Karlo Veliki, pa kada je uništio Haganat, oni se našli među Srbima Panonije, kojima su naneli dosta zla, žalili se Karlo Velikom da ne mogu tu da obstanu, jer ih stanovništvo ne trpi, i onda je tražio od njega da ih negde naseli, i Karlo je formirao takozvanu avarsku marku na granici, na istočnoj granici svoje imperije. To je bilo jedna, kao jedan a, hodnik od a, Krakova do Slavonije. Ta avarska marka, tu ih je naselio i nasilno naterao da prime hrišćanstvo, hrišćanstvo a, rimske crkve. Od tada se više ne pomenju Haluarati, Avari, nego Kroati, Hrvati na srpskom, koji je bliže originalnom imenu, i tako se ime održalo. A, oni su od odmah kada su se formirali kao neka manjina u Srbiji, tražili da imaju svog episkopa i prvo što im je dato jeste episkop za Hrvate da služi tu za njih, to je bilo u Ninu, oko Nina. Koliko je njih tu bilo? Vrlo malo, mali broj. U sred Srbije može se reći, kao neko ostrovce. Nisu Srbi verovali da će od toga da se izrodi bilo šta, To su jednostavno prepustili da živi tu gde jest, nisu ih dirali. E, posle su oni i Slavoni, oni gore, iz Banonije, žaleći se na tretman koji su im, koji im je Frančka imperija ih bila podvrgla i Frančka vojska je bila vrlo gruba prema njima, čak su petli njihovu decu i davali psima da jedu i onda su oni molili Srbe da ih zaštite i tražili iz Srbije sveštenike da ih oni pokrste. I ima jedna akcija pokrštavanja Hrvata u vreme jednog njihovog kneza, to je dosta kasno, U toj akciji pokrštavanja učestvovala je i rimska crkva s tim što je poslala neke sveštenike koji su znali srpski jezik da pomognu srpskim sveštenicima pokrštavanje tih Hrvata, za Porge. E sad, ovo što mi imamo danas, koje je totalno antisrpsko, iako je tu većina poreklom Srbim, na srpskoj teritoriji, zahvaljujući srpskoj humanosti, ostalo živo i razvilo se. To je tvorevina katoličke crkve. Kao što su Hrvate stvarali da budu mrzitelji Srba, tako su Poljake stvarali da budu mrzitelji Rusa. A, to je takozvana politika ovaj, Ante Limitas, to je na granici sa pravoslavljem, i tu je specijalna psihološka obrada bila tog pučanstva, gde im se usađivala mržnja prema svojoj sabraći, koja ne, ne idu u istu crkvu. Hrvati su kao takvi bili upotrebljivi u verskim ratovima u Evropi, Najveće zločine širom Evrope počinili su Hrvati. Zato u Nemačkoj u Ahenu stoji sačuvaj nas Bože kuge i Hrvata. Jedna engleskinja je odbranila doktorsku tezu na zločinima Hrvata u takozvanom svetom verskom ratu u Evropi, gde ih je opisala kao stravične zločince. E sad, naravno nisu ih toliko opisivali zločinima prema nama kao što ih opisivali zločinima prema Nemcima, Česima i drugim narodima po Evropi. To vam je slika te Hrvatske koju Evropska unija čuva, neće da je uvede u red Evropske unije, iako je ona imala prioritet kao privilegovana katolička zemlja, nego čekaju da uguraju u neku zapadno-balkansku uniju Srbiju zajedno sa Hrvatima i Šiptarima, pa da u Evropskom parlamentu Hrvati i Šiptari govore umesto Srba. To je plan Evropske unije, da znate. Omete i Bože. Eto toliko. Hvala. Izvolite pitanje, evo, jedno desetak, 15 sekunda postavljam pitanja. Mhm. Mogu ja sam... Evo, gospodine, prvi se izvolite. Ja imam tri pitanja. Samo ako možete, ima, ima jedan predlog, da oni koji postave pitanje ustanju, predstave se koji su i postave pitanje. Ajde, da bude neko pravilo. I bez kakvih vređanja kao što je bilo ove tri i po godine. Tako, izvolite. Ja sam ovde prvi put danas, jako mi se sviđa, ja sam Harambaša Jovan Hlačkić. A, imam tri pitanja. Prvo pitanje je šta znači reč banat i iz kog jezika potiče? Prvo pitanje, banat potiče iz srpskog jezika. A, ban, koji se kod Grka, koji su uzeli srbizam, ban, pa oni izgovaraju pan, a, znači vojni starešina, koji se pojavljuje vrlo rano, tamo je negde još, može biti 2000 godina pre Hrista. Katolička crkva nije dozvoljavala da se oni nazivaju Srbima, kao što nije dozvolila ni Hrvatima, ni Slovencima, ni Slovacima, ni Česima, ni Poljacima, jer bi onda to značilo da su deo jedne iste nacije, nego su im davali razna imena da bi ih da bi cepali, odvajali od svoje matice, od srpske matice, Pa kad nisu imali drugo ime, onda Slovenci, Slovaci i tako. Hm. I posljednje pitanje, pošto znamo da su nas različiti narodi nazivali različitim imenima, a znamo i da je recimo taj neki starosrpski, ili kako bi ga nazvali, uticao i na govor Engleza i uopšte narod u Velikoj Britaniji. Meni je stalno, ovaj, eh, bole su mi oči, zašto nisu Srbi, nego Serbi ili ser biti ili kako se već nazivaju. Ono ser može da označava gospodin ili gospodar, a ono biti može da bude bitka ili na engleskom battle. Da li se može to reći da su oni stvari e, nazvani kao gospodari bitke? A, Britanska ostrava su bila u vlasti Srba pre rimskog osvajanja. Imate tamo u vreme rimskog osvajanja Serbio Dunum, koji se u srednjem veku jednostavno naziva Serbija, to je današnji grad Salisbury. Mhm. Imate ogromni broj toponima, mhm. engleski jezik narodni, ne tehnički koji je veštački, ni administrativni koji je došao od latinskog preko francuskog, nego narodni jezik prema našim istraživanjima negde može biti od 35 do 40% reči su srpskog porekla. Oni kažu anglosaksoni, ja imam podatak da se Saksonija zvala Serbija. Ono Serbi, Surbi, Sirbi, nemojte vas buni, taj samoglasnik se menjao zavisno od izgovora pojedinim krajima ili jezicima. Ovo naše tvrdi izgovor Srbi, stranac ne može da izgovori. I mi sami smo govorili Serbi ili sarme. To nema nikakvo, nikakve smetnje, zna se šta je. I što se tiče a, drugih evropskih naroda, oni uglavnom obiluju njihov jezici, svi njihovi jezici koji su mladi jezici, od a, počeli, neki počeli 12. neki 13. veka se formiraju, to su mladi jezici, Svi oni sadrže veliki broj srbizama. Kada bi oduzeli srbizme iz jezika zapadnoevropskih naroda, oni više ne bi mogli da se razumijeti. Ovaj. Novo gospodin Ilija Petrović, izgledajte. Možda bi dobro bilo da se pronađe Ranka Kujić. Ona je umrla. Umrla? E, dobro, pokoj duši. Ali Mislim da bi bilo korisno ono što je ona radila o keltima, o sličnostima u jeziku keltskom i engleskom, da se to priredi. To bi profesor Deretić mogao jednog dana ovako kad bude u dokolici. Inače, da, inače je interesantno to koje je stanovništvo bilo na engleskom ostrovu. I George Treveljan kad piše jednu ozbiljnu istoriju Engleske, tu cijelu temu otprilike završava na jednoj strani ili možda dvije. On kaže da su došli Kelti i da su bili već unutra Kelti. A onaj Celtic futbolski klub, to je Celtic, Kelt, dakle, a kako smo čuli više puta da su Kelti vojnički red u srpskom narodu, onda jasno ko su i kelti i čiji je to jezik tako. Naši klub. Pa jeste, evo, samo da se nadaložem ono što je gospodin Partić rekao, pa ću da reći. Geogenetika, to je jedna savremena nauka, gen mapiranje, pošto sam ja u nauci imam, dajem sebi za pravo da tako ne, su nauke budućnosti, mnogi se plaše to. Bilo je pre nekih mesec, e, mesec, ja se godinu dana jedna emisija na hrvatskoj televiziji, gde da se puno pljuvalo ovamo po istoku, pričalo se o geogenetici i gen mapiranju, jedan novinar je, ajde kao žrtvovaće će se da su uredi njegova gen struktura, razumete, da se utrži, utrži to gen, geogenetsko poreklo. I sledeće emisije, emisije nije smeo ništa da kaže, nego je ova voditeljica samo rekla da kolega ima na osnovu tih istraživanja poreklo iz jugoistočnog Balkana. Srboljub Živanović kaže, tome... u Novom Sadu na univerzitetu, i kako antropologija nije prikladna za naše prilike, otišao je prvo u Afriku pa posle u London. On je govorio ovde u Novom Sadu, u muzeju Vojvodine, na tim predavanjima gde je Pavle Stanović organizovao, da je genetska struktura e, Srba iz istočne Srbije, Vranje, Pirot i tako dalje, istovetna stanovništvu na Raši i na Soči. Ako je tako, onda i njegov zaključak da i kromanjonac pripada istoj rasi, sve govori. Pa možda ima isto smo kao škoti, pošto su slice jedni i drugi. ja, ja, ovaj posljed sam dobio od gospođe Mire, a pita, neka ona kaže gde je ona nabavila i ko je 1991. godine New York Times objavio znači, ovu desnu sliku. Otkriven je gen 17. par promosoma. Pukovnik u našoj vojci, tadašnjoj Bogoslav Stojmenović, sedi i čita novine i odjednom šokira, seti se da to liči na našega srbijanca kad se na Zajtiliku s unukom došao. I on to napravi. I šta su oni sad utvrdili? Da taj 17. par hromozom samo postoji kod Srba ni kod jedne druge nacije. I on je nama rekao 2001. godine, sećate se da je bilo sa Kosova, nestalo je toliko i toliko, gde su, nisu nađeni ni u masovnoj grobnici. On je nama onda već rekao da su svi završili u Daytonu bazi, baš zbog ovoga istraživanja i koriste organe da bi obnovili svoju krv. Svi koji su nestali, nisu mrtvi. On je to tada rekao, a to je, znači, New York Times objavio 17. par kromozama. I samo premotajte film od 99. godine, ako možete negde da pronađate, događaje kad, recimo, po nama lupaju ili nešto nam rade. Zapamtite 17. datum. Dobro. Jako puno datuma je na 17, znači tu na taj broj idu na tu matricu 17 par kromozoma. Pa Hvala, da, da vidimo. Hvaljanje kilondara i ostalo sve. Izvolite. Ja sam pitanje, nepoznat. evo još, još imamo do 6-7 minuta. Ja sam nepoznat. Pitanje, ja sam još pitanje, zaboravila sam. Do kog veka su engleski kraljevi imali prezime Iči? Naravno da odjednom to Prve dinastije su najne srpska imena, to su kasnije promenili od 10. veka na ovam. A, do tog vremena su imali svi srpska imena. To ćemo jednom prilikom prirediti. I Nemačke kraljeve koji su svi ić i engleske kraljeve koji su svi prirediti ćemo za jedno predavanje. Izvolite. Prognano lice iz Sarajeva, mi je ime, prezime nek stoji, ili tako? Ja imam gospodinu ću da se obratim i vama isto, ostalim koji radite na tim stvarima. Koliko ne, bezbedi se financijska potpora, sredstva, gospodo cijenjena, cijenjeni gospodine i ostali umni ljudi srpskog naroda, e, kraj će biti nula vrednost. Dokle je god ta knjiga, delovi, ne dopru do gospođe u Holandiji, gospođe u Americi, gospođe u Nemačkoj, običnih ljudi, da ona zna da kaže detetu, kada će, to znači propaganda podpomognuta financijskim sredstvima, inače vaš trud koji ja cenim neizmjerno, razumite me, bit će nula. Pa vas, hoću da pitam i vas i vas, da li radite na tom obezbeđivanju financijskih sredstava ujedno radeći na tim, na tim stvarima? Ja sam to tijelo. Gospodine, Naš trud je puna pobjeda. Ova godina je bila krunisana pobjedom koja još nije priznata ovde zvanično, ali je pobjeda obezbeđena. E, mi smo to postigli bez ičije financijske pomoći. Kongres u Petrogradu u maju mesecu presudio je kongresu u Berlinu. Završena je epoha takozvane nordijske istorijske škole i počela je nova epoha slovenske, odnosno srpske antike. A, sadašnje stanje u Evropi je takvo da sam ja dobio ponudu od dva britanska časopisa naučna da im šalje moje radove da objavljuju. To vam sve govori mi smo već pobedili. Niko ovo, ovu reformu istorije ne može više zaustaviti. Ja bi čestitao našim studentima Borku i Naumoviću za ove CD-ove koje su napravili i raširili. Oni su napravili čudo, pravo čudo. I e sad, ne samo da srpski narod zna, znaju i stranci. Imamo reakciju na britanskim univerzitetima dupliran je broj studenta na katedri za srpski jezik i književnost. To se isto sad dešava i u drugim anglosaksonskim zemljama. Došli su mladići i devojke ovde kao turisti, govore dosta dobro srpski, pitali smo ih, su oni od srpskih roditelja? Ne. Gde ste naučili srpski? Kaže na univerzitet. Pa od kada se tamo uči srpski? Pa ne znam, ranije je to bilo nešto malo, sad nas ima dosta. A šta je razlog toga? Jedan moj prijatelj je rekao, nova vulgata. Da, izlazi pa. Znači, za one koji su čitali svoj novu Vulgata je ušla u štampu i ja se iskreno nadam da ćemo je tamo do 20. 23. imati ovde i zaboravam sam, e, ja se izvinjam, nisam primetio odmah da je gospodin Perotić tu, znači njemu dugujemo zahvalnost za širenje ovih DVD-a, nisam ga u prvom momentu primetio, vidio sam tu i gospodina Lomovića i Kovačića, ali i gospodin Perotić, prema tome i on nam je puno pomogao da se ovi DVD množe i da se rašire, da se gledaju. Evo još jedno dva pitanja. Izvolite. Ja sam Marijana Predović, odavde sam. Samo bih gospodin Dedetić htjela da kažem da nije tačno da pre e, Nemanjića ne postoji e, podaci u našoj istoriji. Ja samo hoću da pitam da li znate o slavićima i o Ajhadontima koji su vladali za vreme cara Iroda, znači da ti zapisi postoje. Čas, e, Čučimir, Šišman i ta, znači više slavića. Hvala. E, više Slavići postoje, naravno, ali se o njima mnogo ne zna, niti se priča, niti se predaje. Postoje i druge dinastije. Dugačak je spisak srpskih dinastija. Od Nina Belova pa do Karadžorđevića. E sad, koje od njih se pominju, a koje se ignorišu? Više od polovine se ignorišu a i one koji se pominju kao evo slavni Nemanjići, pominju se i opisuju u najcrnim bojama. To je duh naše prosvete i naših takozvanih naučno-prosvetnih e, ustanova. Nema u Srbiji još jedne objektivne nauke se tiče Srba ni srpskih dinastija. Da li će jednog dana biti, nadamo se da oće uskoro, jer će morati, verovatno pod pritiskom s polja, kad budu videli da su stranci promenili stav, ovaj, morat će i on. To je to. Hvala. Sam Mladen Pejanović, sad što je ova devojka pomenula tu dinastiju Višeslavića, to sad svojatelji crnogorci, ova njihova novija istorija, oni kažu da su oni crnogorci i kao da je to prva neka njihova dinastija. Htio bih profesor da pitam nešto više o Hetitima, pošto na njihovoj zastavi imamo dvoglavi orao isto. Crna Gora do 16. veka nije postojala. Pa do 16. veka nije mogla da postoji nikakva crnogorska dinastija. Crna Gora je bila pustinja, još u 16. veku. A tek onda posle naseljena od izbeglica iz raznih srpskih krajeva tiče Hitita, to su, mm, kao je, Hititi su pokvareno ime, namerno to ime od strane zapadnoevropskih pisaca. Oni su Heti, kako su se na istoku nazivali Geti. A, to je srpski ratnički stavež koji je Nino Belov odveo i ostavio u maloj Aziji. To sve zemlje koje je prolazio, ostavljao je vladare i vladare jednu kastu koja je vladala. On njima je njim eh, dao da eh, stvore imperiju Maloj Aziji i oni su tu imperiju i stvorili. Tamo je bilo gde su oni bili drugih naroda, pa je u toj predstavnici Hatuši eh, se pojavljuju više je različitih jezika, ali se pojavljuje i srpsko pismo i srpski jezik i srpska obeležja kao dvoglavi orlovi, bo, bak i tako dalje. Heti, njihov jezik je dešifrao jedan Čeh grozni i kada je video da je to srpski i slovenski jezik, počeo da uvija, da ne kaže da je to to, nego kaže arijetski. A onda su skočile njegove kolege ove sa zapada i učutkale ga da više o tome ne piše i ne govori to je slučaj Hetita, čiji su kraljevi imali na, kao posebnu titulu labarna. Na starosrpskom jeziku labarna znači trajna vrednost, večna vrednost. Otuda je car Konstantin uzeo za svoju zastavu novu naziv labaru, na kojoj je bio, bilo sunce, krst i Hristo monogram sunce i krv su stara, stari srpski simboli i dodao je Hristov monogram i nas dao naziv Labarum, trajna vrednost. Toliko. Izvolite. Ko je teo? Gospodin Perać. A evo što se tiče ove, ovaj, vašeg izlaganja vezano za finanse, sad ću vam reći, jedan Kristom mogu finansirati kompletna dela ovoga gospodina Miloša Samilovića. I on kada je skupljao, sada je, na primjer, ono sve pod okupacijom Republika Srpska, Krajina Srpska i Kosovo i Metohije. Zvolite, odete sad, bilo ko odavde, obuče se kao običan grobar, zograf, moler, ratnik, ode tamo u nepretensku teritoriju i skuplja narodne junačke pesme. Znate šta će od njega ostati? Neće ostati ni kosa na glavi, ima da ga odaru ko, ko se. A on je to radio. Znači on je radio, u dubine preteske teritorije uđe po 100-200 km, ide skuplja narodne junačke pesme. I onda donese onim krepaljcima tamo u Beogradu, u Srpsku kraljevsku akademiju i onda oni kažu on je budala, on je ludak, on je sve. Ovo treba odbasti, mi to objaviti nećemo. I samo hoću da se nadovežem na profesora kad kažem, na primjer, za Nemanjenog oca Desu i sve to šta sam ja radio sa profesorom Radićem. Pošto je ovo mozak ekipe, vizantolog, vamo, tamo, ja ga nazvem, zdravo profesor, vi ste mozak, pa to je čudno. Interesuje me ko je bio deda Nemanjenog? pošto znate kako mu se zvao tata, kako mu se zove deda. Moj se deda zove Savan, a kako se zvao Nemanju? Pa kaže, mi to ne znamo. Pa kako ne znate šta radite, zašto primate platu? Ne znate kako je bio Nemanjin deda, kako mu, kako mu se zvao pradeda, nemamo pojma. Pa izvinite, a kako se zove supruga ovoga Miroslava, što je čujeno po njemu Miroslavi evanđelji, rođeni brat Stefana Nemanja? Kako se zove ona ime i prezime? Pa ne znam, u genealogiji se vode N tačka, N tačka. Kako joj je ime? Ako je ona bogumilka, kako može da suda za najvećeg pravoslavca? To je NN. Pa šta onda radi? Pa rekao čoveče, to sve imaš kod Mavra Orbina, najse tamo pa pročitajte. Znate šta je rekao? ma pustite, molim vas, Mavra Orbina. Rekao, dobro, vi se držite Konstantina Porfirogena. Da. Čovjek piše u 9. veku ljudima iz 12. 13. veka. Zamislite to. E, tako je ta njihova nauka. I kod Milojevića, kad je on skupio te pesme, on dođe u kuću ko Srbina, on vadi relikviju, izvolite, evo ovde o Aleksandru Velikom, okle je to tu kod tebe, to smo, kaže, sačulo iz manastira koliko to, da li se može dobiti, pa može za dva dukata, kaže imam jedan, pa ne može nego dva. Znači šalje kralju Milanu tamo preko nekih kurira da mu donese novac da bi to moglo. Pa kaže da je god da sam došao u bilo koje selo, toga je našao, pitajte Boga koliko ne procenio blaga koje su Srbi čuvali, koje to nije bilo pokrenu nekim riznicama i skrivnicama i šteta. Jer e, to je ta finansijska moć bila i onda i danas nula. Evo nas ovde, koliko nas ima stotinu. Sada kad bi rekli, dobro, ni prilog za sledeću salu da se plati po 100 dinara, to bi bilo frka. Nema, znaš, e, idemo u kafić, žurim, nisam odavde. A da su ovde svi šiftari. Malo aktivnosti toga. Oni bi se lepo ovako istorili, novčani, koliko treba? 100, ne, 1000 evra. Da, da, e, to je da. ta prednost njihov pa odnosno na pa naš. Sve je da u pitanju da- novaca, novac treba znati štediti i oti računa o svemu tome i dati pravu informaciju svome unuku, vidite ga kako stoji ovde. Eno mu ga možda otac i deda, pradeda i on dobije pravu informaciju iz prave knjige, sa kamena, sa drveta. Kad to neko dođe, kresne, zapali, nestane, od toga nema ništa informacije, nema i onda je nula. A nije nula, nismo mi na nuli. Danas ima internet, ima sve živo. Samo iskopirate knjigu i svi Srbi sveta znaju da su oni najstariji. Ovo što je rekao za Srboljuba Živanović, ima ovde ova kost. On je rekao antropologija, arheologija, ščupaj lepenca, daj mu lobanjo, kreni, pip nima. Jel imao mi? Imamo. Bela rasa ovo ima, to je tačka. I kromanjonci, i nedertalci i svi su Srbi, tačka. Završena priča. Ovo kinezi nemaju i nemaju crnci. Završena priča. Najstariji narod sveta smo mi, pismo najstarije, tačka, svi tačaka sveta. Još za Hrvate, Bosnine smo skupili. Mesto sama, mesto H, kada lingvisti stave S, onda će biti Srvati ili Srbati, pa ćemo onda biti još žešća borba. Pa ćemo da vidimo i ko su bili Hrvati, Srbati, ovi svi današnji Hrvati su 100% Srbi, ja vam milion puta kažem, i Ante Pavelić, i Ante Stačić i svi likovi. Naći vam junačke pesme od Mile od Budaka. Da vidite, Budac i Budisaljić, Tesla i svi ti iz jednog korena. Pa da vidite ko su odakle Andrej Tuković, ekipa Rani Mraz. Pa ćete onda sve, sve je jasno kad se sve stavi na svoje mesto, to je istorija stara 60 godina. Mi pričamo tu nekim Višeslavićima, mi pričamo 5000 godina pre Hrista, bre. Kaki crnogorci, to su se od Srba, tačka, zašto? <laughs> posljednje, da, ja se da. večeras pa Za Gledao sam jedan film koji su Rusi napravili, znači dokumentarac o, o piramidama. Znači, otišli su tamo i tu teoriju su razbili, srušili, sahranili, kako hoćete zna i gospodin Perać. O piramidama, ono Rusi što su pravili. I oni su tamo rekli da je da to obična, da su to znači betonske, betonske, betonirali bukvalno, pravili šal, šalunge, betonirali i tako navlačili jedan drugi i da su pomerili hronologiju vremena da to nije napravljeno, kako oni kažu, 3-4 hiljade godina pre Hrista. Šta, šta vi znate o tom i šta mislite o tom možda? Pa Rusi su bili, kod njih je bilo zabranjeno u vreme Sovjetskog saveza da se bilo šta izučava od pre petog veka. Samo od petog veka na ovamo i oni su ostali prilično u zaostatku se tiče antike i ovih starih vremena. Sada oni te hoće da nadoknade to što su izgubili bili i bez mnogo opreznosti da gađaju se datumima i argumentima koji ne, ne nisu održivi ja sam rekao samo ću da uzmem od vas ono što potvrdi karbon 14 ništa drugo. Oni tamo stavi datum 330.000 godina, tako nešto, neki, za neki događaj, ja kažem, otkud vam taj datum? Pa eto tako, mi smo to procenili, potvrdite mi ga karbonom 14, pa ću vam, pa ću vam ga ja priznati, učije neću. Ovaj, oni tamo pišu i Troja i Slavijani, Atlantida i Slavijani i koješta. To je da se narod zabavlja, a nije to zbiljna nauka. Pa i ovo o piramidama ja to stavljam pod znak pitanja. Kako može kamen od 150 tona da oseku pod pravi, ovako da mu je stranica, ravno ko ovaj zid? E, sad to nije, nije niko donetnuo, da. pa ja ne bih rekao, ne samo za piramide, ja sam gledao u Skoplju zid Dušanovog grada, gde su blokovi od nekoliko tona isečeni glad četvrtasto i pitao sam se kako su to pravili. Žilet da ne uđe. A to je 14. vek. Ka, ovo je mnogo, mnogo ranije. Ovo su i teški, preko 160 tona. da se nadože. Znate šta ću da uradim? Pratio sam Miloša Semilića, pratim ga iz korak u korak. A znate šta ću da uradim? Topografski karat ima da nabavim. Da god da odem u neku situaciju sa nekim, ja samo kažem da li možete da mi nađete topografsku mapu 1 naprema 25.000. Što tu? Ako može 1 naprema 5 ako imate. Neću da koristim, ovo su, ovo su karte. Ja ću koristiti topografske mape sad sam sredio da mi dođu neke topografske mape iz Afganistana i Kine. I znate šta sam pronašao? 17 tomova knjiga iz Leipziga 1870 neke godine objavljeno Nemci. Znači Nemci, naši vešti neprijatelji, braća Srbi protestanti i oni objave knjige. E sad lepo, idemo, uzmem Afriku. Idemo Gana, gledam Gana, Nigerija, sve država ono, Pa znate koliko toponima srpski ima? To ću sve da popišem, da je rangiram po azbučnom redu, da je dobijete skenirane, da je dobijete ovde na video BIM i da vidite vi koja je toponimija u Africi. I ne znam da vam kažem da je srpska, druge nema. Ali ćete dobiti tačno, znači, karta, strana, sve živo, neće biti teško, radit ću na, na tom jednom godinu dana. Vidjet ćete sve argumentovano kad dobijete to i to će verovatno dobro doći profesoru Derecu sigurno i svima njima za to. To će biti argument boli glava. A da ne kažem o topografskim mapama koje treba da dobijemo iz Libije, iz Maroka. Pa tamo tek ima da bude žuče. vaše radove da gledaju kapitalisti novi koji imaju ogromna sredstva i pare. Niste mi ni vi, ni vi, ni vi dali odgovora. Ja smatram da se trebaju financijski moćnici opteretiti. Nemojte to, ovo je bitana, ovo je, to ja pričam, kičma. Financijska sredstva. I bi, da uradite posao. Znači, Bez toga nema ništa. Ako ima pristupnica za otrbinski pokret Srbije, nek se jave Goranu pokraj mene. Hvala vam. Hvala Ivan. Samo malo poještenje trenutak. Znači, sledeće srede radimo u 19 časova ovde. Molim vas da dođete u vakum i većem broju, povedite svoje prijatelje, a i neprijatelje.